მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეკობრებო, ორქიდეომანებო და არა მხოლოდ არქისტუმრებო, არქის გამომწერებო, ეს არის ორქიდეომანია YouTube-ზე. და როგორც ხედავთ, საკმაოდ დამაინტრიგებელი კადრია ეხლა, რადგან ზუსტად ამ მასალით ვაპირებ იმ პატარა სამუშაოების შესრულებას, რომელიც მინდა იყოს თქვენთვის საინტერესო და ა საკმაოდ პრაქტიკული დანიშნულების მქონე. მაშასე ჩემ მეკობრებო ვიწყებთ. ცენარეების ზომით, ფორმით, შეფერილობით და მოთხოვნით პირობების მიმართ აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან ხოლმე, მათგან გამოიყოფა ზოგიერთი ისეთი, რომლებთაც ძალიან უხდება ციმაღლეებზე და თაროებზე განთავსება და მათ შორის ამპელურ ცენარეებს. და ისე ხდება, რომ აა ხდება ხოლმე რომ უკვე აღარ არის <laughs> ადგილი და სათასოები რომ განვათავსოთ ჩვენთვის სასურველი მცენარეები და იზღა დაგჩვენია ავითვისოთ უკვე კედლები და დღევანდელი ვიდეო ეგრეთ წოდებული მცირე მასტერკლასი განკუთვნილია იმისათვის რომ თქვენთან ერთად დავამზადო ქოთნის ჩამოსაკიდი და ზუსტად ამიტომ დავიწყე ეს ვიდეო ასეთი უჩვეულო კადრით და ვიდრე შეუდგებოდეთ ჩვენს საქმიანობას თხოვნა არ დაგავიწყდეთ ამ არხის გამოწერა ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe თუ წითელი ესეთი ჩვენ ჯერ კიდევ არ მეგობრობ და ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ მხოლოდ ერთხელ საკმარისია დაჭერა და აუცილებლად აუცილებლად ესტუმრად ერთ-ერთ სრულ მუდამ განახლებათ ქართულენოვან საიტს ყვავილები ჯი, რადგან იქ ძალიან ბევრ საინტერესო და სასარგებლო ინფორმაციას წააწყდებით. ქოთნის საკიდები შეიძლება იყოს სხვადასხვანაირი, სხვადასხვა მასალის და სხვადასხვა სირთულის. დღეს მე მინდა თქვენ მარტივი ვარიანტი შემოგთავაზოთ. ნახოთ რა გამოგვივა და შემდეგ შეიძლება გავაკეთო შემდეგი ვიდეო ცოტა უფრო რთული ვარიანტით, ცოტა უფრო განსხვავებული მასალით. და პირველი რაც აუცილებელია იმისათვის, რომ ჩვენ დავიწყოთ ქოთნის ჩამოსაკიდის ხსოვა, ესე რომ ვთქვათ, გვჭირდება ძაფი, თოკი უფრო სწორად, თოკი შეიძლება იყოს სხვადასხვა ფერის, უმეტეს შემთხვევაში ვიყენებთ ხოლმე კაპრონის და არც თუ ისე მსხვილი, ეს მაგალითად არის 4 მმ-ი და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ უნდა იყოს ყარი. რამდენი დაგვჭირდება თოკი? ამ ვარიანტისათვის ვთვლი რომ მაქსიმუმ დაგჭირდება 10 მეტრი, უფრო სწორად მე მინდა გამოვიყენო 8 მეტრი თოკი. აქ ამ შეფუთვაში არის 30, არ მჭირდება 30, ანუ დავემახსოვროთ 8-დან 10 მეტრამდე შეგვიძლია გამოვიყენოთ თოკი. ეს თოკი. Ну, რა თქმა უნდა, მაკრატელი, მაკრატის გარეშე არაფერი არ გამოვა და საზომი იმისათვის, რომ ჩვენ შეძლებს დაგვარად დავიცვათ ზუსტი ზომები. შემდეგ მეგობრებო, შეგვიძლია რაღაც აქსესუარებიც კი გამოვიყენოთ. თქვენთან ერთად ახლა იმ შევეცდები ეს გავაკეთო. აქ არის რაღაც ძველი ჩანთის აქსესუარები და სხვა და სხვა მოსართავი საშუალებები. ამად გარეშე, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია მოქსოვა, მაგრამ პერიოდულად შევეცდები, რომ ჩავთო ხოლმე, რომ უფრო ლამაზი და ესთეტიურად გამართლებული იყოს ჩვენი დეკორატიული მასალა. ა როგორც თქვი, ეს არის მარტივი ვარიანტი, განსაკუთრებულ უნარებს არ მოითხოვს და განკუთვნილია პატარა ქოთნის ქოთნის ჩამოსაკიდად. ეს იქნება პირველი და ორი ზომა ქოთანი. მაშასე მეგობრებო თქვენთან ერთად ახლა მე ვიწყებ ქოთნის ჩამოსაკიდის გაკეთებას და პირველი რაც უნდა გავაკეთო უნდა ავიღო ეს ძაფი თოკი უпроსწორად და დავანაწევრო ამისათვის რას ვაკეთებ მე ვთქვი რომ დამჭირდება 8 მეტრი უпроსწორად ახლა თქვენთან ერთად გავზომავ ამ ზონრებს და გეტყვით როგორ ჯობია რომ ეს ყველაფერი დაიჭრას Thank you. 8 მეტრიანი თოკი გაუჭრელი და იმისათვის რომ თანაბარი ზომა იყოს რას გავაკეთებ. შეხედეთ. ბოლოები დავატონე ერთმანეთს. გაუთანაბრე. ეს არის 1 ბოლო. და ეს არის მეორე ბოლო. აი ეს. შეხედეთ, ერთი ბოლო არის ესეთი გაჭრილი და მარყუჟი, ხოლო მეორე ბოლო არის მხოლოდ მარყუჟი. ანუ 8 მეტრიან თოქს ახლა ვცდილობ რომ ა ისეთი манипуляция გავაკეთო რომ 8 თანაბარი ზონარი მივიღო. ანუ ორი ბოლო მაქვს ახლა შეხედეთ. ერთგან არის 2 განაწევრებული და 2 მარყუჟი, 3 მარყუჟი უკაცრავად და მეორე მხარეს არის მხოლოდ მარყუჟები. აი ესეთი. დავიმახსოვროთ ესეთი რაღაც. ეს არის მხოლოდ მარყუჟები. მოკლედ მეგობრებო, აი ეს ბოლო ნაწილი ჩვენთვის იქნება უკვე ჩამოსაკიდი. აი აქ შეიძლება გავაკეთოთ. მარყუჟი იმისათვისო ჩამოგიდოთ. მარყუჟები სხვადასხვანაირად კეთდება. ყველაზე მარტივი არის უბრალოდ ავიღოთ და გავნასკოთ. აი ასე. მაგრამ მე ვთქვი რომ რაღაც გარკვეულ აქსესუარებს გამოვიყენებდი და გამოვიყენებ აი ამას ეს არის ჩანთის ძველი საკიდი, ამიტომ უფრო ლამაზი რომ იყოს, რას გავაკეთებ? ამას გავუყრი. აი აქ. შეხედეთ და გამოვაწვრი. ყველა თოკი უნდა გამოწვრის. საკითხი ეს რკინა მეტალის ნიფტი შეიძლება იყოს მრგვალი, ოვალური, ჩემ შემთხვევაში ახლა ოვალური გამოდგა და აი ესეთი საკიდი გამომივიდა. ამ ყველაფერს გავასწორებ და იქნება ლამაზი შეხედეთ როგორი ლამაზი გამოვიდა. აი ესეთი ლამაზი საკიდი. ესე იგი, მეგობრებო, რეალურად რა გვაქვს? გვაქვს დასაწყისი 1 2 3 4 5 6 7 8 თანაბარი ზომის თოკი და ბოლო ბოლოები არის ზოგი მარყუჟით, ზოგი დაბოლოება. ნუ მივაქცეთ ყურადღებას რამდენად თანაბარი ბოლოებია და ჩვენი ამოცანა არის ყველა მარყუჟი გავჭრათ შუაზე. ერთი, ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. ვიი ჩამოსაკიდი. გავჭიმოთ მაქსიმალურად, რომ ძაფი კარგად დაჭდეს. და რვა თანაბარი თოკი. მოგოთ შემო მეგობრებო, ჩვენი საქმიანობა დაიწყო და ა შემდეგი ეტაპი არის ის თუ რა სიგრძეზე გვინდა ჩვენ დავკიდოთ ჩვენი ქოთანი. სხვადასხვა ყველაფერი გემონებაზია დამოკიდებული და სხვადასხვა სიგრძე შეიძლება ავიღოთ. თქვენთან ერთად მეავიღებ. მოდი ავიღებ 30 სანტიმეტრს. აი ესე. დავამაგრებ, რომ კარგად ავიღო ხოლმე ზომა. ანუ ქოთანი დაკიდებული იქნება 30 სანტიმეტრზე. და ამ საზომს ვიყენებ, იმიტომ რომ სტაბილურად შეიძლება ესე დავდო. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ლენტის ან სახაზავის სულერთია. მთავარია გადაწყვეტოთ რა სიმაღლეზე გინდათ რომ ქოთანი დაიკიდოს და შემდეგ უკვე გქონდეთ ხელთ გამზადებული რომ ადვილად დაიჭიროთ სწორი სიგრძეები და პროპორციები. ანუ ჩვენ გადაწყვეტეთ რომ იყოს 30 სანტიმეტრზე დაკიდებული აი ეს ლამაზი წითელი ქოთანი. შემდეგ ვიღებთ 2 ბოლოს თოქს გავზომოთ 30 და გავაკეთოთ მარკუში. ჩვეულებრივი, ხვიჩდები, ხელახლა გავაკეთო ცოტა ნელი ტემპით. 30 ჩვეულებრივი მარკუში. სულ უნდა გავაკეთოთ 4 ასეთი მარკუში. 4 თანაბარი სიგრძის და სიგრძე ვთქვით, რომ იქნება 30 მარყუში. თუ გადავწყვიტავთ, რომ იყოს ახლა ცოტა გრძელი გამომივიდა, ამიტომ დავამოკლებ. თუ გადავწყვიტავთ, რომ იყოს გრძელი, დავაგრძელებ. თუ გადავწყვიტავთ, იყოს მოკლე, დავამოკლებ. რა კი ჩვენ დათქმა გავაკეთეთ, რომ 30 იყოს, ამიტომ აი ასე, 30. ანუ 4 მარყუში. Thank you. მარყუჟები გაკეთებულია, შემდეგი არის მომდევნო მარყუჟების გაკეთება, მაგრამ ამჯერად გვჭირდება უფრო მოკლე სიგრძის და ავიღოთ 10 სანტიმეტრი. შეიძლება იყოს 10, 15, 8, 5 თქვენ გადაწყვეტთ, მე ვთვლი რომ ოპტიმალური ამ ზონის ქოთნებისთვის არის 10 სანტიმეტრი. როგორ ვიქცევით? დავალაგოთ ასე, ერთმანეთის მიყოლებით ეს ჩვენი მარყუჟები და ვღებულობთ ორ მეზობელ თოქს გადავზომოთ 10 სმ და ასე მეზობლები თოკებისაგან ისევ უნდა შევკრათ მარყუჟები.